हजार का नोट ले जाओ जो आ रहा दो फ्लिप करो हजार का नोट ले जाओ चलो समझ रहे हो समझ रहे हो एक दो फ्लिप का हजार भाई क्या सीन है वाह का सीन है मैं तो तेरे को मेरे दिल दिल तेरा पता लगूगा आएगा आएगा आएगा अगली बार अगली बार क्या लगता है किसका होगा मेरा चलो चलो ये एक एक एक boy. वाले वाले वाले चलो चलो अगला यार एक प्लेट पे चलो भी एक प्लेट पे आराम एक हुआ ना एक एक पे अनार अच्छा शुरू शुरू में एक पे अनार हम्म चलो हाँ हाँ Mm-hmm. Mm-hmm. ప్రోగ్రామ్